आजही आपल्या देशामध्ये महिला सुरक्षित नाही महिला मुलीवर बलात्कार छेडछाडीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात चालू आहे तसेच जवळा बुद्रुक येथील पाच वर्षाची मुलगी तिच्यावर नराधमाने बलात्कार करून जखमी केले म्हणून हा व्हिडिओद्वारे मी दाखवत आहे पाच वर्षाच्या मुलीवर एका नराधमाने बलात्कार केलेला आहे तो हे मराठा समाजाचा आहे त्याचं नाव हिंगोले आहे काट्या कुपाड्यात पडलेली त्या मांड्याला काट्यावर पडलेल्या ती व्यवस्था पाहिली मग त्याने उचलून गावाकडे आणली घरी आणली घरी आणल्याच्या बाद मग गावातली मासा आम्ही शेजारी पाहिजे सगळे धावलो समजा आणि हॉस्पिटलमध्ये भरती केली लेकरा सांगा वाटत नाही असं काही द्या इतक्या हातात बेजार बे बेकार केलं गुलाबाच्या फुलाचा एवढा दांगडो केला त्यानं त्याची काय मला आली गोडी कशी तो कोण होता मा लागणदार त्याला फाशीचा शिक्षा झाली पाहिजे तर शांत पाहिजे नाही तर शांत होत नाही मला असं वाटते जे घडलं ते इतर मुलीवर घडू नये त्यानं राधा मला जन्मठेपेची फाशीची शिक्षा व्हावी म्हणून हा व्हिडिओ बनवला आहे ही, ही खूप गंभीर अवस्थेत आहे मरण्याच्या अवस्थेमध्ये आहे अशा अवस्थेमध्ये तिची शूटिंग घेताना मला देखील खूप रडू आलं मी राधिका चिंचोलीकर हिंगोली जिल्ह्यातून महाराष्ट्र राज्यातून इंडिया अनहटसाठी